Aha. Raz, dva. Jak Michael Owen. Yeah. Koukej. Je 6.25, je čas jet hůru celou noc, půlku noci z toho kep, na dalších 59 vět mi stačí svět, který vidím plný vesmír planet. Jako ta naše je to dané, pro nás velká zábava, tandem raz dva, iluminácká podpora a jsem hrozen ze dvora, furt nejsem blázen, maximálně tak bla bla bla Okazen, kdo to pochopí, vyhraje Kdo ne, tento prosere na celý čáře Základní jednotka záře a mý lidi zářej Jak záhřeb, herce jako srdce mě to tak vyhovuje, plejáďanská báseň že jsem neměl kázeň, socha stojící u studně, plný živý vody lázeň jdeme se koupat, i kdyby byl vypuštěný bazén. Je to plát, je to plát, je to plající oheň, fucking pochody. Jsem rázgů, nemám sunat za to, ale mám kámoše jako Raven a Gaben. Gábor a města jako příbor, ale si kolem dvora, jsem hora. Jsem jako fucking bora, směju se tomu jak Schumacher ráklo. Já jsem sice soutěž, ale připadám si jak horkovzdušný letadlo. A my v té sračce spolu plavem den co den. Ty si pro mě pomocná síla, si kadet. Jsi ceněnej a vypadáš na 620. Tady jsem ceněnej a vypadám na 620. A. a kdo jsem? Jsem Iluminát, Felix, Zoko. A. Raz, dva. Proto další sloka je ta pařba. a já rozumím Potvrzuju, že si pimp, jenom co fakt nevím Proč se nějak stydím, jenom co vím, nevím Proč si pouštíš plyn, nedělej to Nebo se udusím Celá oktáva nade mnou celá země pode mnou Diktuju si dnes večer přijít za tebou Dodat ti sílu, ty jsi mi dodal víru Oh oh Raz, dva, raz, dva Felix Zoko Raz, dva Jsem Chytám ňamo Pasa paradox Letím jak sráč Neváhej a toč, bluetooth sluchátka na hlavě, ty si mě klidně toč. Pářádku opar, jsem taky Asgard